tekutā dobrá nálada, tekutá nová síla, tekutý sirky na víčka, to je káva má. A pro každýho rodiče, a pro učitelky v červnu, pro učitelky kdykoliv, to je káva má. A kávečka žuchne do bříška, v ústech lahodí, mozek nahodí. Kafe hranicích se stejně řekne, všechny nás spojuje, když jeden pohubě. Tekutá schopnost přemýšlet, tekutý lidský benzín, tekutý důvod posedět, to je káva má. A pro každýho řidiče, a pro každýho studenta, a pro každýho